Nimeuza, nimekiuza hicho kibanda kwa ajili ya kumkomboa mama yangu huyo hapo. Biarua alikuwa amehukumiwa kifungo cha kunyongwa. Tatizo langu lilianza kwa kuanguka ghafla hapo nje, nilikuwa nikichemsha maji ili nipate kukoga, siku hiyo ilikuwa kuna baridi jingi sana. Ghafla kabla sijachukua yale maji kwenda kukoga, nikajistukia mimi nimekula mweleka ghafla tu. Nimekuwa nimeanguka chini. Eh, mama huyo hapa anahangaika na mimi mwanae eh, mara nyingine kama hivyo nilivyokuwa DCN hapa ananitoroka. Siku ile nakupigia simu bwana Shayo, shahidi huo mzee aliyekuja kaja baba Sauda. Baba Sauda. Si nilikupiga ah, ulipiga simu ndo huyu bwana mwenyewe. Ehe, nikamwambia hapa usifiche, mwambie bwana Shayo mama yangu kanitoroka. Ni kutokea mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga,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 mtaa huu wa Mbuyu mmoja au maarufu kwa Sharifu. Tatizo langu lilianza kwa kuanguka ghafla hapo nje, nilikuwa nikichemsha maji ili nipate kukoga, siku hiyo ilikuwa kuna baridi jingi sana. Ghafla kabla sijachukua yale maji kwenda kukoga, nikajistukia mimi nimekula mweleka ghafla tu, nimekuwa nimeanguka chini. Nikawa napiga makelele, bahati nzuri akaja mama mmoja kwa jina anaitwa Mama Sauda akaniona niko peke yangu hapa ninapokaa, na vile vile akaomba msaada kwa watu ambao wanaweza kuniingiza ndani. Akamwita bwana mmoja anaitwa Sharifu na mwenziwe, ndio akanibeba akaniingiza ndani. Huo ulikuwa mwezi wa sita. Siku gani, tarehe ngapi, muda gani? Nakumbuka alikuwa mwezi wa sita e, nadhani ilikuwa ni siku ya Jumamosi, lakini tarehe ndo limenitoka. Muda, muda ulikuwa ni muda wa asubuhi kama saa mbili mbili hivi za asubuhi. Ehe, ndo nilipata hiyo mkasa wa kuanguka. Sasa baada ya kuanguka ikawa mimi tena sikupata tena huduma ya karibu, nikakaa takribani kama miezi sita na au miezi saba sijapelekwa hospitali wala sijapelekwa wapi, isipokuwa watu wa Samaria wema tu wakija hapa kunitambua hali, wengine wanaletea vidonge vya maumivu na nakula hivyo hivyo. Shida nazidi tu kujijenga, imejijenga shida toka nilikuwa nasota mimi mwenyewe kwenda chooni mpaka sasa hivi siwezi kutoka hata kuteremka kitandani. Kama kuja kuniteremsha watu hapa, siteremki. Kwa hiyo shida ikawa inazidi, matokeo yake yakafeli macho. Macho nikawa nimepoteza nuru ya kuona, nikawa sioni. Nikachukuliwa na Wasamaria wema tena hapo hapo, nikapelekwa zangu Temeke kwenda kwa ajili ya kuangalia kiuno, kitu gani kinafanya mimi nisiweze kukaa kitako. Pili, na hii shida ya macho, kitu gani kinanifanya mimi nisione? Pale kufika Temeke nikaambiwa shida wewe hauna, ili hali kwamba siwezi kukaa kitako. Nimetolewa pale kwenye stretcher mpaka kwa daktari, siwezi kukaa, mpaka nikapelekwa emergency, siwezi kukaa, mpaka naruhusiwa jioni, narudi nyumbani, siwezi kukaa. Kwenye tiba ya macho ndo nikapata kipimo cha macho. Kipimo cha macho, daktari wa macho akasema kwamba jicho lako linaota mtoto kwa hiyo nakuandikia dawa hizi ukanunue, ukishanunua utumie ndani ya siku 30 vidonge 30. Vipo kama maharage hivi. Eh, ukimaliza hivyo vidonge urudi hapa. Kweli vidonge vile e, wasamaria wema kaninunulia, sikatai, nikatumia ndani ya siku 30 ndio kidogo nikaanza kuona kwa mbali jicho moja lakini jicho lingine lile ndio sioni kabisa. Lakini hili nikaanza kuona kama vile kivuli vuli na, naanza kuona. Lakini ule mrejesho kuenda kwa daktari wa macho ambaye alisema nirudi tena kuangalia ule mtoto amekufa, kayayuka au bado anaendelea kukua, mrejesho ukawa haukuenda kwa daktari kutokana na mimi sina mtu au sina watu wa kunishughulikia kwa ukaribu. Kila nikiwaita watu ndugu zangu, ndugu zangu hawaji. Na huyo mama kama mnavyomwona hali yake ndo hiyo hapo, mama mamangu mzazi huyo katuzaa sisi, tulikuwa wanane, kafariki mmoja, lakini saba wote wapo kweli kusema, lakini au saba hawana ushirikiano na mimi. Kisa nini? Kisa nimeuza nyumba, mgao sikuwapa, ilibidi niwape mgao mimi nilale kwenye vibanda vyao wao, umri kama huu eh, nikae kwa dada hivi. Kweli hiyo akili sawasawa kweli? Hiyo moja. Pili, Nimeuza, nimekiuza hicho kibanda kwa ajili ya kumkomboa mama yangu. Huyo hapo Biarua alikuwa amehukumiwa kifungo cha kunyongwa, kifungo cha kunyongwa kahukumiwa elfu mbili na kumi na saba. Sasa kikilikikili nilioifanya mpaka mama huyo kufanikiwa kutoka e, kilichobaki ndo nikaja ku, ku, kuambulia na mimi vi, vi, vi, nani vyumba vyangu viwili hivi hapa, chumba kimoja ndo nikamhifadhi mama yangu, chumba kingine nalala mimi mwenyewe mpaka hivi leo shida imenikuta hapa e, mama huyu hapa anahangaika na mimi mwanae e, mara nyingine kama hivyo nilivyokuwa DCN hapa ananitoroka. Siku ile nakupigia simu bwana Shayo, shahidi huo mzee aliyekuja kaja baba Sauda. Baba Sauda. Si nilikupiga ah, ulipiga simu ndo huyu bwana mwenyewe. Ehe, nikamwambia hapa usifiche, mwambie bwana Shayo mama yangu kanitoroka. Kumbe mama kunitoroka, mama alikwenda kutafuta mahitaji, na mimi akiniambia roho inakwenda ina, ina, mbio, najua hapa atanisaidia nani? Nikijisaidia hapa kitandani nani atazoa? Nikitamani maji maji atanipa nani? Eh, watoto wa jirani ndio wapo, mara nyingine wakiwepo hapa sikatai, wanakuja wananisaidia maji, lakini mara nyingine nao kama watoto wana michezo yao. Kwa hiyo hii hali inakuwa ni hali ya hatari kiukweli, unaona bwana. Sasa nimeku, mmekuja mabwana, changamoto zangu ni hizo nilizokuambia, ni ziko tatu. Changamoto ya kwanza nilikuwa naomba, nilikuwa naomba nipate huduma ya kibinadamu ya kufika hospitali na kupata tiba mwafaka. Hiyo ya kwanza. Changamoto yangu ya pili, kama mnaniona mimi na mama yangu, hatuna mtu makini wa kutuangalia kuhusu masuala ya chakula. Matokeo yake ananiacha mimi mgonjwa, yeye anapita pita majumbani humo kuombeza ombeza, atakayemhurumia ndo anampa chakula, anakuja hapa ananipa mimi mtoto wake. Hiyo ya pili. Changamoto ya tatu, hiyo sehemu yenyewe anakwenda kutupa choo ni hatari kwa afya ya binadamu. Choo kimejaa hicho hapo kinaonekana na kiko wazi kabisa. Kwa hiyo naomba kama kuna mtu anaguswa na hili anisaidie ili nami nikae katika mstari kama wanavyokaa binadamu wenzangu. Eh, huyo e, mama mnavyomuona karuhusiwa huyo na mahakama ya rufaa mwaka huu mwezi wa sita katoka gerezani, alihukumiwa kunyongwa mpaka afe. Sasa kazi atafanya saa ngapi ili anihudumie mimi mwanaye? Haiwezekani. Biashara atafanya saa ngapi? Labda biashara tu ya kukaa hapo barazani auze mkaa Inawezekana hiyo linawezekana, lakini sio afanye biashara barabarani kule. Hapa anamwachia nani shughuli? hii? Mara ngapi nawaita wa majirani wanakuja hapa, mara nyingine usiku ndo ananishushia neti hiyo, mimi sioni bwana huyo, ndo anashusha neti hapa. Hii kashashakuja kushusha hapa takribani hata mara kumi kidogo. Napiga kelele hapa, akisikia anakuja huyo jirani aliyokuja sasa hivi. Umeona bwana, anakuja anatandika hapa vizuri tu eh, ananiacha vizuri tu hapa huyo namruhusu anaondoka na yeye kwenda kupumzika. Hii changamoto inanikabili mimi. Mara nyingine anatandika na kiza. Huyu hapo shahidi wangu. Taa hakuna. Mara nyingine nakula na kiza. Taa hakuna hapa. Na uwezo kupata taa sina. Ikiwa chakula tabu, nitanunua taa. Naitoa wapi na mimi niko kitandani. Kwa changamoto yangu hiyo ya pili na hiyo ya choo ya tatu. Yeah. Ya pili ni hiyo ya, ya, ya chakula pamoja na huo moto au sehemu ya kupata mwanga hivi, apate mwanga huyo mama. Mwingine anapata riziki jioni, hapo pana kiza, hapo usifanye masara eh bwana, anapika na kiza hivyo hivyo eh, ananiletea hapa na, na, na, na papasa papasa viwili vitatu na kunywa maji na lala. Hii ndio changamoto yangu kubwa nilionayo. Sawa sawa, tumekusikia. Kuna kuna maswali machache nipende kukuuliza kwa niaba ya watazamaji wetu. Sawa. Swali la kwanza, siku ambayo una kwanza kabisa umri wako. Ndio. Umri wangu mimi sasa hivi nafika miaka 58. nane. Siku ambayo unapata tatizo unasema ilikuwa mwezi wa sita, ina maana ni ya mwaka huu. E, mwaka mwaka jana ya mwaka jana kuamkia mwaka huu, ina maana sasa hivi nina mwaka sasa. Una huu ni mwezi wa kumi, mwaka na miezi minne. Eh. Sawa. Ulipo kupatwa na hiyo hali ya kudondoka ambayo unaizungumzia yeah. Ilikuwaje yani, ulihisi kusukumwa, ulishtuka, uli, yani kitu gani ambacho kilikudondosha? E, pale mimi niliona kama vile kama nimeshtuka hivi, kama nimeshtuka. Katika kushtuka nikala mweleka chini, nikaangukia ubavu wa kushoto. Kwa kuwa hapa sikai na mtu yoyote, nikawa napiga kelele ili hali sijitambui kama napiga kelele. Matokeo yake akapita huyo mama Sauda huyo ambaye huyo bwana ni mke, ni mke wake. Alivyosikia ile makelele akaangalia hapa, ah, mzee Abduli vipi? Nikamwambia nimeanguka hapa mama. Lakini uwezo sasa kuinuka kutoka pale kuja huko ango siwezi. Siku hiyo hiyo siwezi kuinuka. Ndio mama akachukua hatua kwenda kuwaita hao jamaa wawili, Sharifu na mwenziwe. Ndio walionikokota kuniingiza ndani. Nadhani nililala hapo chini hapo. Hapa sikuweza kupanda. Sawa, kwenye, kwenye upande wa historia yako ilikuwaje wakati we ni mtu mzima mwenye familia na miaka yako unasema kuna mke na kakukimbia na ndugu hawakusaidii. Ilikuwaje ukawa unaishi peke yako katika maeneo haya? Aha. Ilikuwa naishi maeneo haya kwanza kutokana kwamba kule kile kibanda nilikuwa nikikaa kule Dovya nilikiuza kwa kukitupa ili nimkomboe mama. Kilichobaki ndo nikaja kukitupa hapa na si kukitupa kupata hifadhi. Kwa hiyo wanandugu walitegemea kwamba nitembeze mgao kwa ile hela ambayo nimeuza pale Dovya. Mimi kutokana na akili zangu nikaona kwamba nikitembeza mgao nitalala wapi na utu uzima kama huu? Isitoshe na watoto na wajukuu. Wajukuu zangu wakija chumba kimoja kweli, dada anaweza kanipa chumba kimoja au ndugu akajitolea kanipa ka chumba kimoja. Akija wakija familia yangu inakuwaje? Mawazo haya nilivyoingiza nikaona hapana hata shamba kokote kule, mimi sichagui eneo, nipate hifadhi, nipumzike mimi kama mimi. Dovya ni wapi? Dovya maeneo ya Tandika, una kama unaelekea Buza. Nyumba ambayo uliiuza ilikuwa nyumba ya familia au ilikuwa nyumba yako? Ni nyumba yangu, nimejenga kwa mkono wangu, nimejenga kwa jasho langu. Ilikuwa ya ukubwa gani na thamani gani na uliuza kwa bei gani? Aha, hiyo nyumba bwana nimeuza kwa thamani ndogo ili kama unavyojua biashara zetu za Kiswahili Unapotangaza biashara si kama uta, utauza leo leo, hasa hususan biashara za nyumba au kiwanja. Kuna mambo ya madalali umo, kuna mambo ya mambo mengi yataingiliana. Umeona bwana? Kwa hiyo ile nyumba ilikuwa ni vyumba sita na varanda. Na ilikuwa na umeme. Umeme nimeweka toka elfu na tano mwezi Januari. Na maji nilikuwa nimevuta pale maji ya kukodi kutoka bwana Mkuza. Yupo mpaka leo. Watoto wengine wote wamemsusa huyo bi mkubwa hawataki hata kumsaidia mama yao, wakati mama yao kafanya mambo mengi kwa, ma, kwa watoto wake mpaka juzi juzi hapa, wengine kawabeba tena kawasaidia. Huyo Wake huyo akwenda Uingereza mara moja, huyo kaenda mara mbili, Uarabuni kaenda mara mbili. Maona bwana, kwa hiyo anachokipata alikuwa anajali watoto wake, ndio maana huyo amekuwa maskini. Maona bwana, anajali watoto wake. Asiyekuwa na kibanda anamsaidia, asiyekuwa na kiwanja anamsaidia, Mwisho usha, ushahidi mwingine, shamba limepotea hapa nani hapa Mwanambaya, alikuwa na shamba hapa takriban kama eka moja na nusu hivi. Kipindi iko ndani watoto, watoto sasa huko nje wakawa wale wale ambao hawataki kutoa msaada wakawa wanauza wanakata wanauza wanakata wanauza wanakata wanauza wanakata wanauza mpaka sasa hivi kimebaki kasehemu dogo hata mtu kimwambia atoe milioni hataki tena, ni bondeni na wale ni watoto wake kuwafunga hawezi, kuwashtaki hawezi. Eh, akiwauliza mbona, mbona mmeuza ile mali yangu, ambia ah, mama, si unajua bwana, huku ilikuwa hali ngumu bwana, sisi tuko tunaishi vipi? Nini wito wako kwa mtazamaji anayekutazama na ambaye ameguswa na mkasa wako na pengine anatamani kufanya jambo kama sadaka yake kwa ajili yako siku ya leo? Wito wangu kwa ananitazama, e, mimi naomba msaada nipate kutibiwa Alafu vile vile kimwangalia mama yangu hana uwezo wa kunisaidia tena kimatibabu, umri wake ushapita kama hivyo, mtu mzima mzee. E bwana, istosha na operesheni mbili hapo alipo huyo ya kizazi. E bwana, kwa hiyo yoyote yule aliyoguswa na tatizo hili anisaidie. Mimi sina uwezo wa kuweza kupata matibabu, na Mungu mwenyewe atamlipa kwa hayo atakayoyafanya. Hakuna kama mama duniani. Mama huyo ameacha shughuli zake kwa kuja kunilea mimi, mtoto mwenye miaka hamsini na nane. Mke na watoto wote wamenikimbia, wamenitelekeza pamoja na ndugu.